Iya. nanti potong bundel lah <laughs> rendang ngeterno Baik susul ya ngeterno potongan ini kau apa jenenge istilahnya undercut eh undercut undercut potongan mana mas <laughs> apa boys kalau pak yai kita <laughs> කළම පිටිය කියලා කියන්නේ. කනාට්‍ය කනාට්‍ය මැල්ලේ Ariana di E, ah, di E, halo guys, halo guys, sama seneng, <laughs> kayak iseng isengan, kayak iseng isengan.